me quedo mi éxito Ojalá más allá pa' multiplicar en tu meca Mi paleta recéptico, mi ya, ya, Plata pa' mi para eléctrico Para la isineta, money fácil con la poco ático Chipo carnético, yo soy poético La industria de lo sintético crítica en que Dios te es Más patético, la tengo para Mientras ella está subida arriba mío Mi mano en mi nuca para que maneje todo su ritmo Rápido una línea sin caer, algo así Veces a la droga consuma no está de consumir Sigo consumado, antes desafío Suma cuenta, siga lado mío Yo soy tu amiguito, el que quizás ya quiero un río Si ella con el placer hace el manso río Como mami, sí, que me inspiro A ella le gusta dai Quiere probar de mi delirio Por mi delito, mi perico Soy estético y un poco tranquilo Por mi perico, mi delito Estético y tranquilo Si voy a seguir si así más, más que brillo Es el ímbrico manieri mm. Es el ímbrico Yo estoy cumpliendo, soy el mes Yo besando, Cause I really love Dream and love I know you're crazy Go inside My dude Đôi càng mấy tờ thế Biết đứa cùng đàn The slang and nag Show me sao Nó là bad Love it Dream and all love it Cause I know you're crazy So you're tight Mà tôi đâu càng mấy tờ thế y tomo, ya doy plato Pego lo que no me es barato Y le pego a ellas en las nalgas un borrato Sientes apego por lo que yo hago Transformo droga en plata, plata en droga, soy tu mago No me conformo, quiero más y lo pago Transformo droga en plata, yo soy tu mago no me conformo, quiero más y lo pago Olímpico, my knee, excelente, my knee, excelente, my knee Galapasalmak ng mihang Sito higalahan mahaya pamuto pagkakreng Tumani kami pala dadasam Sigo Ikalahal masaya pamuto pagkamentray